अपनों को अपनों से प्यार से मिलाना है दो पल की इस खुशी को छोटा नहीं समझना है रिश्तों की डोरी नाजुक है थोड़ा कस के पकड़ना है